Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan e vamos para mais um vídeo de Fortnite. Galera, para quem está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Né? Se puder, se inscreva, curte, compartilha com a galera aí para ajudar o crescimento do canal. E quem já está inscrito aí acompanhando a gente, muito obrigado, eu agradeço de coração, galera. E vamos aí para mais uma partidinha em busca daquela vitória, né? Que já está na hora já, né? Então, vamos que vamos, galera. Então bora pra partidinha. Bom. Cara, eu não sei onde cair. Acho que eu caio por aqui. Caí um pouco mais pro final. Bom, na verdade não. Acho que eu caí aqui, na nave mãe. Pra ver se a gente consegue pegar algumas coisas. Não vou arriscar trocar com ninguém agora, né? Porque só essa SMG aqui não tá legal. cara tá aqui Pensei que ia é morrer. É bom, né? Vamos que vamos. Aí, vamos lá pra nave. Caramba, o cara tá pior de cheiro do que eu, hein? Pensei que ia morrer. pegar uns tempinhos aqui, né? esse cara é ruim, hein? Né? Você tá doido, doido. Aí eu consigo pegar uma. Ah, esse <laughs> cara é foda. A gente é o jogo, né? Tem que pegar tempo e pegar, tentar pegar mais número de estrela possível. Vou tentar pegar um pouquinho mais de tempo. Sai daí, velho. Tá bagaceira. Ah! Meu Deus! Preciso pegar tempo, preciso pegar tempo. tempo, mais tempo, mais tempo. Isso aqui é mais tempo. É, se eu continuar caindo assim não vai fazer nada. Ah, já era. Ah, foi deduzido de volta. Vamos conseguir pegar alguma coisinha, pelo menos. Falei que só sete balas só de sniper não vai dar. que eu precisava. Caramba, tem carinha saindo agora da nave ainda. Ah, essas espaçonaves, como eu odeio elas. Ainda bem que o cara não me viu. uma bagaceira, doido. Ah! Bom, vamos tentar mais uma partida, né? Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos um pouco mais longe, porque aí é, foi feio essa. Feio, feio, feio. Cai mais pro final aqui. Bora que bora que bora, bora. Galera, eu tô pensando em fazer uns vídeos de outras de outros jogos, outros jogos, né? Aí vocês puderem deixar aí no comentário aí que tipo de jogo vocês gostariam de ver, né? Pra mim aí dando uma variada. É sempre bom mudar um pouco, né? Jogar outros jogos. Aí se vocês puderem comentar aí o tipo de jogo que vocês queriam ver, ver eu jogando, né? FIFA, algum tipo de jogo de, de fase, assim, essas coisas. Uf, abre. Ah. Que brisa é essa aqui, doidão? doido. Ah, vou morrer, não vou morrer não. Nossa, que brisa, velho. Pneu foi nada agora, João. <laughs> Doida. Essa arma é muito velha. Nossa, mano. Oh. Já não tô com bala de AR, ainda fica tirando que nem doido. Nossa, mano, que... Brisa. Nossa, quase morri pro NPC, doido. Chapei grandão agora. De munição, bastante munição. Acho que vou levar essa granadinha aqui, né? Que às vezes ajuda. as tá, naves fazem uma barulheira, velho. Tem que aqui. Né? filho de Deus. a boca ainda quase me matou. Mas ainda bem que eu tava full, hein? Se não tinha morrido era agora. Pegar e correr, pegar e correr, pegar e correr. Nossa, aí logo tem um jump estouro. Era ah, isso que eu queria. Espero que esses lobos não venham pra cima de mim. Estão vindo. Oh, Deus! Ah, não. Tá de brincadeira comigo. Lobinho, filho da mãe, mano. Caraca, mano. Joguei um pé atrás mesmo, velho. Mas eu vou dar a volta. Vai, fechei. Nossa. Que é bom de piloto, filho. Meu Deus. Rapaz, pra onde a senhora tem nada espacial, não dá pra entender o que a é senhora tá nessas naves alienígenas. Né? Jogo de tiro, não é de ficar pilotando nave não, velho. tem 16 caras vivos. para lá tem cara, ó naves. Alguma nave escondida aqui, ó. Eu odeio naves. Fora que tem que fazer a missão com ela, mano. Tá doideira que os caras tá se matando ali que nem doido. Os caras ali tava que nem doido. Tem que andar 20 mil metros com ela, mano. O que, esse doido tava fazendo aqui, velho? Mano, não sei nem de onde tá vindo o tiro. Morri. Ah, tá de brinks. Odeio essa nave. Com todas as minhas forças. Ah, meu Deus. É isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.